اگر میخواید یک عبارت بسیار کاربردی یاد بگیرید go ahead please یک عبارت بسیار پرکاربرد داریم go ahead بفرمایید مؤدبانش میکنیم please Go ahead please بفرمایید کجا استفاده میشه تعارف معدبانه شما بفرمایید شما بفرمایید سوار Go ahead please شما اول بفرمایید داخل Go ahead please اجازه میدین طرف کاری رو که خواسته انجام بده لوازمتون رو مثلا برداره Go ahead please حرف طرف رو قطع کردید میخواید بگید که ادامه بده Go ahead please وقتی چیزی میخواید به طرف بدید از go ahead استفاده نمیکنید Here it is و here you are استفاده میکنید. Go ahead پس کاربردش مشخص شد. میخواید بگید که طرف کاری که میخواد انجام بده رو ادامه بده Go ahead please لطفا ادامه بدید اون کار رو انجام بدید اگر این ویدیو رو دوست داشتید میخواید لایکش کنید Go ahead please بسیار سپاسگزاریم برای همراهیتون